Tem uma mariposa no meu quarto, cara. Não tem ninguém em casa para matar. Eu vou morrer. Mano, um amigo meu convidou eu pra vir aqui num encontro de fotógrafos e modelos. Vim ver qual que é, né? Let it go, make my body go Take our bodies higher and higher Passando aqui, ver essa galera invadindo. É, eu fiquei olhando assim, nossa, o que será que eles vão fazer? Invasão domiciliar sendo registrado. Quem? Ele Pô, terminar essa foto, nem ia morrer, velho. Hoje é aniversário desse cidadão aqui e está fazendo 24 anos. De acordo com a cultura brasileira, quando você faz 24 anos, você tem que escolher ou assumir ou viver na mentira, né? No armário, disfarçado. 24 é, anos é quando começa a piscar. Se não piscava antes, vai piscar com 24. Pode ficar tranquilo. O Giz, não, o Giz foi lá no levar os bagulhos lá quando tava, tá, quando tava nascendo a Luísa, ele ficou mó três horas falando comigo. Porque o cara trabalha, trabalha por nenhuma. E agora você dá seu primeiro pedaço pra alguém. Pra mim, não. Não, não é pro mais gordo, é pra alguém. Eu sou mais importante que eu. Pra mim não precisava, cara. Obrigado. Não sei, cara, tô pensando em todo mundo comer primeiro, se soldar e o que pra você. Primeiro pedaço, e... É. Estou decepcionado, cara. Estou, estou muito triste com você. Por essa eu esperava. Painting you a picture of the feelings that you never did. something to know. Slow down, love, it's too bright out there, out there. Hold on, love, you're walking thin air, thin air. Desejo um feliz 2018 para todo mundo que acompanha o canal. Para quem não acompanha, não desejo. É claro que a felicidade não é constante. Mas se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia nos outros anos, é claro que esse ano também vai ser merda. Então tenta fazer algo diferente, algo para deixar o seu ano melhor, a sua vida melhor. E se inscreva no canal Milkshake, que lá eu posto umas coisas mais legais. Se quiser, se inscreve nesse aqui também. Até mais. Vai na cara dele.